はい、えー、というわけで、えー、ストリート入った、えー、優勝してもらいましたこう、オイルキングさんに来てもらいました。皆さん拍手。Let's give it up to Oil King, the champion of Street f i g h t e r ちなみにですね、あの僕もあのちょっと見えるかどうかわかんない。こういうね、えー、中東でこういうね、これ僕の。This is me. This is a picture of me. これ僕、この格好をよくしてるんで、僕も実は結構オイルキングっていうニックネームをよく石鹸界では言われてます。You know how I dress for the Tekken tournaments and events? Uh, so that picture. So that's how I dress usually. So a lot of people in Tekken community actually call me Oil King too. Oh really? So, yeah, that's, that's オイルキング同士なんですね、今日。 <laughs> So we're two oil kings. Yeah, Yeah. はい、というわけで、えっと、優勝おめでとうございます。Well, first of all, congratulations on your victory. ありがとうございます。あのちょっと聞きたいんですけど、今回一番難しいなと思った瞬間、一番苦しかった瞬間、まあ、もしくは一番大変だったと思う試合でもいいんですけど、一番辛かったところってどういうところだったんですか Uh, what was the hardest part of the tournament or hardest match that you had throughout the Evo Japan 2023? I think uh, when I in my pool against uh, Machamosa, uh, very very hard. I think okay, of course PS4 play on PS4 and the PC is different, right? But I think Machamosa play on PS4 like PC almost same. His reaction too fast, so I'm really happy in the cafe I can beat him. えっとプールでのマチャボーさんとのあの試合が一番難しかったんですけどなぜかっていうとあの PS4 版でもマチャボーさんの反応速度がもう本当にあの PC 並みだなっていうのをすごく感じましてですごくそのマッチが大変だったのでトップ8でもう一回当たった時にあの勝てたのがとてもとても嬉しいです。なるほどあの最後、優勝した時はこう、まあ、もうね、ずっと6連勝だったんで、すごい調子良さそうには見えたんですけど、 どうですか今回は自分のコンディションとしてはもうベストな感じだったんでしょうかそれとも意外とこんなこんなうまく優勝できるようなコンディションじゃなかったんでしょうか So for the last six matches you actually won every single one of them right? So how was how well do you think you played today? Was it like okay or like you actually you feel like you did really really well? Okay, I think today I just played well, not really well because you know what? uh, okay, you training, you play casual, right? But if you in tournament, if you can like 50%, already very good. I just 100% in this tournament. That's why I win. えっとまあ本当に今日はすごく自分のコンディションとても良かったと思います。やっぱりその勝つ確率っていうのはあのそんなに高くないっていうかまあいつも50%ぐらいかなと思ってるんですけど今日の時100%出せたと思うのでとても良かったと思います。自分のパフォーマンス。あと2つだけ質問があります。more questions、はい。あの次のやっぱり目標自分自身の目標みたいなものを聞かせていただけるとありがたいですけど。What's your next goal? just uh, okay, officially like I say she by by uh, almost been almost end, right? Right. Yeah. I hope she, uh, when she by say come out, I still can be the top player. えっと、もうやっぱりあの先ほど表彰式のところでも言わせてもらったんですけども、ストリートファイター5、まあまあ6が出るということで、まあ、本当に大会戦がストリートファイター5も終わろうとしてるんですね。で、それで、まあ、勝てたのもとても嬉しいんですけども、次のストリートファイター6でも同じようにトッププレイヤーとして活躍するっていうのが目標です。 かりました。あの、あと最後に聞きたいのは、ストリートファイター6はどんなゲームになってほしいですかあの、ちょっと、ちょっと厳しい意見でも言ってもらえば、僕が、僕からもカプコンにちょっと言っときますので、ぜひ、なんか、ちょっと強めの意見をいただけるとありがたいです。Alright, could you give some comments on Street Fighter 6 or what you actually expect for that game? uh, if you actually give the opinions to me, maybe I can tell Capcom to <laughs> actually make it that way for you. <laughs> okay, um, could you give some comments on Street Fighter 6? Oh, Yes, uh, what you think about it, and if you have any sort of opinions, how you want it to be. Uh, maybe Harada-san can tell Capcom company to make it that way. Uh, I think so, so far particularly already have two time close beta. Uh, two time I play. I think so far so good for me. えっと、今のところベータ版をやらせてもらったんですけども、今のところプレイした感じはとてもいいかなっていう感じですね。I think Street Fighter has one thing is pretty good is about like okay, from Street Fighter 4 to 5. It's almost different game. And from 5 to 6 almost different too. I think we'll have so many new player will come out. will be a new challenge. I like it. I like the new thing. えっと、ストリートファイター4からストリートファイター5が出た時もだいぶゲーム性が変わってそこでなんかすごく自分も楽しかったし新しいプレイヤーも発見されたんですねで今回ストリートファイター5が出てる中で、まあ、次ストリートファイター6でこの6に関しても今まで出てる情報だとだいぶ5から違くなるっていうのは、まあ、自分にとってもやっぱりまた楽しい発見があると思うしそしてまた新たなプレイヤーが発見される機会にもなるんじゃないかなと思って 楽しみにしてます。わかりました。じゃあ、すみません。あの、やっぱりもう一個だけ、えっと、One more question, sorry. ソリッドアイダ6でまだ発表されてないキャラで、このキャラ出てほしいなって思うキャラいたら教えてください。Is there any characters that you want on Street Fighter 6 that is actually not announced yet? Uh, I think, I think, I, overall I want to play Rashid. I, I believe Rashid will be a DLC character. Uh, before Rashid, I will try to play Manon. But you, his question is not announced yet, but I want it, right? Right. Of course, I want the Shibata Fly set, but I think it's maybe impossible. Since it's not popular. えっと、えっと、まだシードとかをやっていこうかなとは思ってますが、まあ、セスが来たら嬉しいなとは思うんですよね。ただ、でも、まあ、あんまり可能性は低いんじゃないかなと思ってます。なぜならセスそんなに人気ないからって思ってます。すみません、あの、 僕さっきカッコに意見言うって言いましたけど多分セスをリクエストしても出るのは一番最後の方だと思います、はい、最後の方がひょっとしたら出ないかもしれないですね I actually told you that uh, I'm going to giving your opinion to the Capcom, but even though I actually tell that to the company, I think Seth would be the last character probably to be on the game. It's okay, I can wait. It's okay. 全然大丈夫です。ずっと待ってます。 はい、えー、楽しいインタビューありがとうございました。あの、ストリートファイター5最後のチャンピオンですよね、ある意味ね。はい、ある意味最後のチャンピオンになりました。You're the last champion for Street Fighter 5. Congratulations. Congratulations. Thank you so much. Thank you so much for the interview. ありがとうございました。